Muito bem. 无乃天地？어딜감히 ？You captured Zone C. you

오! 노! No. 이런 어어어어어어어 어, 어, 어, 어, 어, 어. 어. 어. 좀 죽어라 하나 둘셋 그렇지 Zone C. 솔직히. Oh. Oh.